Мир потерял голову и трещит по швам. Чем все завершится? Все больше и больше задумывают даже обычные люди, которые далеки от политики. Чем завершится? С момента окончания холодной войны человечество впервые оказалось на пороге ядерного конфликта. Многообещающее начало, правда? На самом деле, пока мы готовились к этому выпуску, нам пришлось изучить десятки архивных документов и воспоминаний, циничных и жестоких. Они еще одно подтверждение тому, что применение ядерного оружия – самый страшный сценарий войны. Что переживают люди во время атомных взрывов? В чем разница между стратегическими и тактическими ядерными ракетами? Что стоит за концепцией ограниченной ядерной войны? И почему Лукашенко называет ядерное оружие оружие безумцев? Давайте разбираться. 1993 году Беларусь добровольно отказалась от ядерного оружия. Все, что осталось в стране после распада СССР, было вывезено в Россию. Последние вагоны покидали белорусскую территорию под звуки военного марша и пристальный взгляд иностранных дипломатов. Где же я мог увидеть ядерную ракету вживую? И когда на Мазах их закатывали туда, вот, ну, представляете. Весь дипломатический корпус, можно сказать, чуть не вся планета, подвели к последнему вагону, закрыли крышку, опломбировали. Ну и все, к составу этот вагон присоединили, мы стояли на платформе. Ну все, состав тронулся, ну, по прощальной и отправили. Приветствуя этот шаг белорусской стороны, Великобритания, Россия и США предоставили стране гарантии безопасности. Они были зафиксированы в Будапештском меморандуме 5 декабря 1994 года. Как говорится, спасибо на хлеб не намажешь, но, с другой стороны, Беларуси пообещали, что против ее территориальной целостности и политической независимости никогда не будут применять оружие. Мировые лидеры заверили руководство республики, что будут воздерживаться от экономического принуждения, направленного на подчинение Беларуси своим собственным интересам. Сегодня, спустя 20 лет, мы уже видим, что громкие обещания и заявления оказались лишь ничем не подкрепленными словами. Хотя, будем честны, это стало понятно уже в последующие годы после подписания договора. По некоторым данным, ядерные запасы Беларуси оценивались в 5 миллиардов долларов. Такой вот подарочек российской стороне. Россия списала миллиард на некие внутригосударственные процедуры. Мол, очищение воздуха и территории от ядерных отходов. Еще в 4 миллиарда обошлись обещания и заверения. Зачем тогда Александр Лукашенко согласился на эти договоренности? Все просто. Они были достигнуты еще до его президентства, поэтому предмета для переговоров уже не было. Поверили обещаниям, упакованным в красивую конфетную обертку Запада, пояснил те решения министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей. Но глава государства все-таки смог конвертировать свою подпись в финансовую выгоду для Беларуси. Россия согласилась простить Беларуси задолженность за газ в 500 миллионов долларов – После распада СССР Россия выписывала счета всем странам СНГ. Беларусь была одной из стран на постсоветском пространстве, которые добровольно отказались от обладания ядерным оружием. И что мы получили взамен? Заверение вместо реальных международно-правовых гарантий, пустые, ничем не подкрепленные декларации, вроде Будапештского меморандума – бесконечные попытки дестабилизировать ситуацию в спокойной, трудолюбивой Беларуси. Еще в 2003 году Александр Лукашенко называл ядерное оружие оружием безумцев. Почему? По мнению президента, никто в здравом уме не нажмет на красную кнопку. Не изменил глава государства свою риторику и 20 лет спустя. А вот обстановка вокруг Беларуси изменилась кардинально. Хочется того или нет, но белорусскому президенту приходится думать о том, как сдерживать тех, кто срывается с цепи. Мы когда-то с Путиным в Питере заявили, что мы переоборудуем и белорусские самолеты для того, чтобы они могли нести ядерное оружие. Вы что думаете, мы языком ляпали? Все готово. Вот <laughs> если они начнут э, создавать проблемы может быть и хуже для Беларуси, ответ будет мгновенный. В США еще в середине прошлого века разработали концепцию ограниченной ядерной войны. Она подразумевает точечные ядерные удары по, как модно сейчас говорить, объектам энергетической инфраструктуры, узлам связи и военным штабам. Но если вы думаете, что атомные бомбардировки будут нацелены в первую очередь против вражеской армии, Просто вспомните историю. В 1945 году американцы сбросили на Хиросиму атомную бомбу. Они целенаправленно не искали военных целей. Во-первых, шансы попасть в городскую зону гораздо выше, чем объект инфраструктуры или военный штаб. Во-вторых, они хотели добиться мощного психологического эффекта. Разве сегодня что-то поменялось? Уничтожить склад боеприпасов или вывести из строя инфраструктуру, как мы видим, можно обычным вооружением. Применение ядерных бомб – это всего лишь манипуляция, жестокая и циничная. Ядерное оружие бывает как сверхмалое, так и сверхкрупное. То есть сверхмалое, если брать, то одной килотонны, сверхкрупное – это свыше одной мегатонны. Стратегическое тактическое отличается мощностью заряда. Если брать тактическое, то он может быть, как правило, до двух килотонн. А, естественно, стратегическое это уже более крупных мощностей. Ну, при взрыве одной, одной тонны э, взрывчатого вещества вверх поднимаются порядка до 30 тонн. Это грунт поднимается вверх, то есть, ну, получается, вот. Потом уже он все равно будет оседать на территорию. Поднимается вверх, ну, выкрылся пыль, газ, Потом еще продукты радиоактивного распада, они тоже передвигаются по этому всему, тем самым заражая поверхность. Утром 6 августа на Хиросиму упала атомная бомба. Взрыватель четырехтонного боеприпаса сработал в 600 метрах от госпиталя, где лечили тяжело больных детей. В течение нескольких минут после взрыва 90% людей, находившихся на расстоянии до 800 метров от эпицентра, погибли. Их тела обратились в уголь. Пролетавшие мимо птицы сгорали в воздухе. Бумага воспламенялась на расстоянии до двух километров. Световое излучение вжигало темный рисунок одежды в кожу и оставляло силуэты человеческих тел на стенах. Количество погибших от непосредственного воздействия взрыва составило от 70 до 80 тысяч человек. К концу 1945 года из-за радиоактивного заражения других отложенных эффектов взрыва общее количество погибших достигло от 90 до 166 тысяч человек. Это была бомба Little Boy, малыш. Ее мощность была эквивалентна 13-18 килотоннам тротила. Сегодня типовые американские боеголовки, нацеленные на Россию, эквивалентны по мощности 475 килотоннам тротила. Атомная бомбардировка, кто бы ее ни начал, вызовет цепную реакцию. Без ответа такие действия вряд ли кто-то оставит. Да, страны не сотрут друг друга в порошок, ядерная зима не наступит, Большинство спасется в убежищах и в подвалах. Но разве вас это успокаивает? Но для тех, кто находится в эпицентре взрыва, даже, даже на расстоянии там 10, до 10 километров, ну, это смотря стратегический либо тактический ядерный заряд, для тех людей уже, к сожалению, не будет иметь значения радиоактивное загрязнение. Они ослепнут, они, возможно, будут испепелены вот этим вот мощнейшим тепловым воздействием, там уже радиоактивное загрязнение тоже вторично. Радиоактивное загрязнение – это для более дальних территорий. Это для территорий, которые не, не непосредственно в эпицентре взрыва, а на прилегающих территориях 10 и более далее километров. Давайте рассуждать логически. Если Белоруссии придется задействовать ядерное СУ, это будет совсем не первая атомная бомбардировка в регионе. И, скорее всего, даже не вторая и не третья. Это станет лишь частью цепной реакции, а значит, последствия будут катастрофичны. Александр Лукашенко заявляет, что Владимир Путин не ставит своей целью применить ядерное оружие. И этому хочется верить. Президент Беларуси неустанно призывает всех успокоиться и сесть за стол переговоров. Применение ядерного оружия, по мнению Александра Лукашенко, означает только одно – начало Третьей мировой войны. А кому хочется сегодня помереть? Без лишнего пафоса отмечает президент. Если что-то происходит, то э, надо ориентироваться на официальные сообщения Министерства по чрезвычайным ситуациям. Местные, э, органы, э, само, э, местные органы управления, они обязаны, имея информацию, сообщить о том, какие меры надо предпринимать. Это либо проведение йодной профилактики, либо э, прекращение использования местных продуктов питания ограничение потребления питьевой воды, ограничение э, пребывания на открытом воздухе. То есть система существует, надо только очень внимательно прислушиваться к тому, что будут говорить официальные органы, которые отвечают за обеспечение рационной безопасности. Если появляется э, вот необходимость а, готовности вот аптечку собрать, да, действительно аптечка все необходимое надо иметь. Ну, кроме того, очень желательно иметь а, под рукой обязательно, ну, чтобы в доме были, если уж опасность по представлению кого-то уже очень реальная, да, запасы питьевой воды. Э, Какую-то надо иметь, но на тот случай, что если какие-то проблемы с водоснабжением. Еще очень желательно иметь а, радио, как радиоприемник, который не связан со стационарным электроснабжением, потому что а, лучше иметь переносной на батарейках, и что-то мож, и можно тогда а, а, выслушивать сообщение МЧС, выслушивать сообщение Минздрава о том, что какие-то рекомендации, которые обеспечат их безопасность этих людей. Сегодня мир не такой, каким он был 70-80 лет назад. В ядерный клуб входит с десяток стран, их оружие размещено и в других государствах. Поэтому не стоит надеяться, что применение ядерного оружия станет лишь частью локального конфликта. Опасаться и предвидеть надо все, и опасаться всего. Ну кто сегодня может сказать, что не разразится Третья мировая война? Ну мы как никогда близки к ней, как никогда. Но я не верю, что Третья мировая война будет. Я не верю, потому что э, опасность в том, что Третья мировая война приведет к уничтожению всех и вся. Ну кому хочется сегодня помереть? Наверное, сколько бы нам ни рассказывали про ядерное оружие, мы никогда не осознаем всю тяжесть и ужас последствий его применения. Хиросима случилась далеко, Чернобыль по нашим меркам давно. Да и посмотрите вокруг, Япония процветает, Беларусь продолжает уверенно развиваться. То есть все можно пережить и совсем справиться? Получается, что так. Но представьте даже в масштабах Беларуси, не случись авария в Чернобыле, сколько людей бы сегодня жили счастливо, сколько дополнительных средств можно было бы направить в самые различные сферы. Но когда вокруг только и говорят, что о перспективах ядерной войны, разве можно с уверенностью смотреть в будущее и спокойно наслаждаться настоящим? Возможно, стоит прислушаться к белорусскому президенту. Люди нутром почуяли что-то там неладное, напряжение и прочее, а что делать, а как делать. Еще раз повторяю, каждому на своем месте заниматься своим делом. Как сказал классик, раздевайтесь и работайте. Это был проект по факту решения первого. Подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропустить новые выпуски. Мы говорим о главном опираясь на два фундаментальных принципа – простота и справедливость.